ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਜੀ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਓ ਜੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਜੀ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਓ ਜੀ ਲੋ ਆਇਆ ਹੈ ਖਿਲਾੜੀ ਮੁੰਡੀ ਇਧਰ ਕਮਾਓ ਜੀ ਉੱਠੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਓ ਫੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੈਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾ ਚਾਚੀ ਉੱਠ ਜਾ ਮਾਮਾ ਸਿਸਟਰ ਸਾਸੂ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਾਦਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਪਲੇਟਾ ਹੱਥ ਹਵਾ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਐ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਟੈਪ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਛੁੜੀਆਂ ਨਾ ਤਾੜੋ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਨਕੀ ਹੈਬਿਟ ਵਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਲ ਯੂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਫਾੜ ਕੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਹੱਥ ਹਵਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਜੁੱਤੀ ਗਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਸਭ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਾਦਾ